亲爱的女士们、先生们，大家好！啊，信任真诚胜过千两黄金。一丝温暖，抵万里，一声问候送来温暖。甜蜜。我是杨姐，非常荣幸今天担任粉丝会场的主持。首先，我代表看中国全体员工，感谢与会参商家、读者们几年来一如既往的一切支持。 为感谢商家及读者们，看中国举办了二零一四年首届北美华人商展。我们共设了四十五个摊位，涉及法律、保健、医疗、留学移民等各民生领域，旨在关注社区，连结树心，沟通彼此，携手并进，共同成长。也欢迎大家前往各个摊位前往咨询。 最大华文周报，看中国女生居然品格传统大气正直真诚，正在迅速广泛改变着世界。在全球报社衰落的今天，看中国的发展之势，发展之势却气势如虹。看中国不仅为读者提供客观真实的新闻报道，独立的时事分析。 以及对中华传统儒释道文化的正统诠释，同时也竭诚为本地商家提供平台，为当地百姓提供服务。今天在纽约，您若想融入主流社会，若想了解中华传统文化，若想解决生活中的难题，看中国是最好的选择。今天我们为大家。 邀请来呢，特别嘉宾共有六个演讲主题，内容非常精彩。时间从下午的九点三十到下午的三点四十五分，期间我们还会有三次的抽奖活动。那共设三十二十三的奖项，最高奖项价值高达一千美金，也请大家拭目以待。那么下面，请允许我介绍第一位嘉宾辛浩年先生。我相信。 在座的很多嘉宾非常期待着和新浩年先生见面。是的，新浩年先生是一位有胆识的作家和学者，他是中国的一级作家，出版有十余部具有广泛影响的文学历史著作，拥有许多社会职务和荣誉头衔。为了追求真理，他毅然放弃了荣誉和地位。 转而从事现代史的研究，《谁是新中国》一书也是辛浩年先生的代表作。我们今天非常的邀请到辛浩年先生为我们答疑。现在我们用热烈的掌声欢庆欢迎辛浩年先生。谢谢大家。